Um, societatea din Republica Moldova este una, uh, în opinia mea, este, este destul de interesantă. mi mi place să trăiesc în această țară pentru că ea mă oferă posibilitatea să, să întâlnesc oameni foarte diferiți care, care trăiesc în Moldova. Uh, noi suntem diferiți. Fiecare din noi este diferit prin faptul că vede lucrurile uh, așa cum le percepe um, mai interesante și um, noi suntem diferiți pentru că Ehm, avem eh, și anumite opțiuni în viață care ne caracterizează în mod individual. Eh, oamenii ehm, ehm, eh, sunt diferiți și prin asta este și frumusețea lor. Cei care sunt, oamenii care sunt de comunitatea LGBT, fac parte din această societate. Ei sunt parte și este, o, este o parte autentică a societății. Când vorbim despre oamenii din comunitatea LGBT, vorbim și despre prietenii noștri, vorbim și despre cei care, cu care împreună facem anumite proiecte, creăm uh, ceva împreună. Mm, uh, sunt și oamenii care, uh, cu care de altă dată mm, desfășurăm anumite acțiuni care sunt necesare pentru societate. Ca și ceilalți, acești oameni vizionează, au un viitor în această țară, ca și ceilalți Uh, acești oameni creează familii, ca și ceilalți, acești, acești oameni contribuie la um, crearea uh, um, lucrurilor foarte necesare uh, pentru, pentru această țară. Um, eu cred foarte mult că ceea ce avem în Republica Moldova, adică coexistență pașnică și recunoaștere de partea întregii societăți că oamenii din comunitatea LGBT oamenii uh, care vorbesc cu altă limbă sau uh, ei sunt nu altceva decât parte constituentă a societății. Eu sunt absolut convins că um, Republica Moldova deja se distinge printr-un um, o situație um, care este în, în uh, este în, în îmbunătățire pentru comunitatea LGBT prin recunoașterea locului Uh, oamenilor din comunitatea LGBT locul autentic în societate prin faptul că ei sunt mai uh, încrezuți în propriile forțe, uh, prin faptul că există recunoaștere din partea și persoanelor publice și persoanelor din domeniul creației și persoanelor care muncesc în, nu știu, în domeniul științelor, oamenilor care muncesc în, în domeniul serviciilor contribuția uh, fiecărei persoane, inclusiv și oamenilor din comunitatea, LGBT, este importantă pentru această societate. Această recunoaștere o să crească pe viitor, în spațiul public, uh, în mass media, am văzut foarte multe exemple pozitive când jurnaliștii vorbesc în mod foarte corect uh, și adecvat despre diferențele care există în societate și recunosc tot mai mult și mai mult nu doar contribuția importantă a oamenilor Comitetul LGBT pentru această țară, dar prin, prin faptul că uh, uh, um, este, uh, este foarte, foarte corect să recunoști faptul că ești un om diferit decât ceilalți prin anumite, prin anumite aspecte și ești ca și ceilalți cetățeni, cetățeni acestei țări. Um, noi cred că avem o, o direcție adecvată în, în, această, în această țară și eu sper foarte mult că în, într-o zi vom avea mai multe persoane care în mod public uh, își recunosc identitatea, uh, sunt uh, mm, realizați prin, uh, inclusiv prin faptul că fac parte din comunitatea LGBT și vom avea mai puține exemple atunci când unele persoane încearcă să exploateze aceste sentimente pentru ei necunoscute și anume prin faptul că nu sunt cunoscute și încearcă să, să demonstreze și sau să singularizeze aceste, aceste exemple. Eu, eu știu că Republica Moldova este pentru toți și ea nu este pentru oameni, pentru anumite categorii de persoane. Deși unii pretind că această țară este pentru uh, doar acei care, um, um, care sunt, uh, fac parte dintr-o anumită um, categorie de oameni, aceasta este un mesaj absolut incorrect și aceasta este un mesaj mai degrabă care încearcă să, uh, să promoveze uniformitatea, același Uh, tip de gândire, uh, asta este o opțiune care nu lasă oamenilor să-și aleagă propriile viziuni. Um, aceasta este, de fapt, o, o, o cale care ne aduce înapoi, decât mai degrabă pe viitor și cu toții înțelegem că nu este calea adevărată aceasta. Calea adevărată este acea care oferă opțiune fiecărui persoane să se realizeze, uh, inclusiv și oamenilor din comunitatea LGBT. Uh, și cei care sunt din comunitatea LGBT trebuie să înțeleagă că, de fapt, asta este opțiunea strategică pe care avem în, în, în țară. Și, cu siguranță, uh, sunt suficienți oameni în această țară care nu vor permite că să mergem uh, sau să folosim o retorică care ne duce înapoi. O să mergem înainte și înainte o să fie mult mai bine decât este acum.